悔しい悔しい悔しいでも楽しいなオスプレイああお前は一体どういう生き物なんだいや猫ってことは分かってるでも猫以上に飛び回る野郎だなこの波は尽きないなあいや早く 俺は 4A よりかシングルマッチがしたいよお前とでもその前に東京ドームで大事な大事な 4A があるんだ俺はそこで勝たないとお前と戦う資格はないと思ってるナオスプレーもう少しだけもう少しだけ待っててくれよ その日が来るまでもっともっともっともっともっともっともっと楽しませてくれよハッピーデーまで残り3日いや昨日のコブラホールドが効いたのかな今日はここ数年で一番ダメだったっすね自分で言うのもなんだけど 一番ダメな試合だったかなそれぐらい昨日のコブラホールドは聞いたよ間違いなく聞いたよでもさ普通こういうタイトルマッチの前ってチャンピオンとチャレンジャー秘策を出すのはチャレンジャーの方だぜ本当はどっしり構えてなきゃいけないチャンピオンがこの前哨戦で今まで出したことのない技を出したまあ 岡田は相当余裕がない状態なんだろうねまあ聞いたのは確かだけどさ今から見せちゃったらいろいろ俺も対策を練るぜってことは東京ドームではあの技は俺には通用しないよさあ岡田どうする次なる秘策を考えてあるんだろうねどんな技が出てくるのか俺は楽しみにしてるよじゃあ皆様 また明日大阪でお会いしましょうアスタマニアナアディオス Every time Gator and uh, Carter speak, I have no idea what they're saying, but I know it's good. I know it's good what you guys say in the ring all the time. It's good, isn't it? It's good. Oh, thank God for that. No, I never understand what you guys say. Never. But I'm learning. I'm learning. Yeah, I, I'm, know every time you say yeah. IWGP Junior yeah. Champion and IWGP Heavyweight Championship, I that's I, a good thing, right? I promise, promise them. Oh, promise. You'll be a Junior Heavyweight Champion. Well, oh, of course, man. I've got Marty. I can I know, I can beat on a good day. I know I, can beat Kushida, and I know I can beat Hiromu Takahashi. So I can pretty much guarantee that will walk out with the IWGP Junior Heavyweight Championship. Arigato gozaimasu, Okada. 内藤さんまだですか、えー、まだ相変わらず余裕でいますね、えー、まあ内藤さんが焦ることなのかスイッチが入ることなのかわからないですけども、えー、まあ、しっかりそれが始まるまで焦り始めるまでスイッチが入るまで僕はとことんやってられるんですよ、えー、あなたが あんな片言のスペイン語を話せないようにしっかりとそんな余裕がないまでに俺がやってやりますよこの野郎